Desde pequeño he vivido una realidad muy dura. Por culpa de un accidente perdí todo lo que tenía. Mis padres, mi hogar, todo. Quedé solo y desamparado en la calle y sin la ayuda de nadie. Un día, como cualquier otro, estaba sentado en un frío callejón, al lado de un café, y de repente se me acercó un joven, preocupado por mí. Si acaso estaba bien, y qué hacía solo allí sentado en el frío callejón. Yo le respondí que era una larga historia. Me propuso invitarme a un café a cambio de que le contara. Yo se lo acepté. Dentro del café le conté mi tragedia y por cosas de la vida a él también le sucedió lo mismo que a mí. También perdió a sus padres. Me preguntó si acaso me gustaba la música, a lo que le contesté que sí. Me contó que era músico callejero y que quería ayudarme y a la vez enseñarme música. Yo impresionado acepté más tarde salimos del café y me invitó a su bar. Era una pequeña llosa pero agradable. Tenía una guitarra y me demostró sus dotes musicales. Tocaba muy bien, me fascinó y me empezó a enseñar. Después de un tiempo aprendí un par de canciones y así empezamos a tocar juntos en la calle. Teníamos mucho público, pero entre todas las personas estaba ella, una linda muchacha que nos observaba siempre. Con el paso del tiempo le hablé, nos conocimos y empezamos a salir. Pasaron los años, todo era perfecto, hasta que un día me intentaron de asaltar en el mismo callejón que conocía a mi amigo. Y no todo salió como esperaba. Pasó el tiempo, me volví famoso y me casé. Y aún tengo en mi memoria los lindos recuerdos de mi amigo, quien me enseñó y me dio su mano cuando más lo necesitaba.